Fala galera, beleza? Eu sou o Nosso trazendo mais um vídeo pra vocês. Calma aí. E bom galera, nesse vídeo a gente vai estar tá jogando Among Us aqui. E é isso. Vamos decorar alguma sala aqui. Oxe, tem nada aqui? Como aí. Deixa eu procurar de novo. Tentar de novo. Não apareceu nada. Ué. entrar nessa sala aqui. Cura. Vamos. Por que você apareceu um Boa. Nossa. Tá. Tá. Bora lá, galera. começo. Acho que eu tô entrando numa sala de gringo. Entrando numa sala de gringo. Putz. Entrei numa sala de primo, cara. Eu saí. Mano, como é que eu vou entender os caras? Eu não sei inglês, não sei nada de inglês. Deixa eu mudar aqui. América do Norte. Pra ver se melhora alguma coisa, né? Aí... É, procurar... Confia. Aqui, ó. Isso daqui é impossível ser gringo, mano. É brasileiro, confia. Ué. Aí. Finalmente! Nossa senhora! sei jogar esconde-esconde não. Isso é verdade. Oh. Olha a pessoa, cara, o Bolsonaro aqui. Sei lá, tem isso, mano. Provavelmente não, né? Essa pessoa deve ter comprado. Visual. Ela deve ter comprado o jogo. Tá. Cor. Não dá pra mudar nada assim mesmo, então. Pra não dar nada. Começando. Bora lá, galera. Torçam por mim pra, pra eu ganhar e pra eu ser um impostor. Por favor. Por favor. Por favor. E dá o like se inscrever no canal. Tá? Bora. Começa! Vou dormir aqui, ó. Ok. Isso, cara! Isso, mano! Nossa! Nossa senhora! Mano, eu não sei mais jogar muito de impostor porque eu parei de jogar Among Us faz um tempão. Tô travando o meu jogo. Azul. Vermelho. Eu voto. Em que eu voto? Nem, não, nem vou... Ixi. Putz. Perdemos aqui um... Eu, é. eu não sei o que aconteceu, acho que ele matou na frente, alguma coisa do tipo assim. Gente, olha que eu não tô acreditando. Olha quem que eu sou. Não tô acreditando. Hum. Só que eu tô com medo ali, ó. Tá olhando. Então não mata, né? Vai fazer outra coisa. Eu... Foi a primeira vez que eu fui passar no computador. Bom, agora continuo aqui. Tia, não tem ninguém sozinho. Como que eu vou matar? Você já jogou Among mentir. Sabe o que, que eu fiz? Eu sabotei. Eu, eu sabotei a, a luz, tirei a luz e não matei. Ninguém votou em mim! Ninguém votou em mim! Tia, mas eu já perdi, sabe por quê? Porque tem todas as tasks, todo mundo já, já fez as tasks. Já fez tudo, já fez tudo. Союза Валмики. Ну, agora eu tô meio quieto, mas é porque eu não quero perder. Tem. Tá, eu já vou me entregar, sou eu não quis jogar, não quis jogar, não quis jogar, não quis jogar, não quis jogar. Eu não quis jogar com o impostor, é chato. Tava eu sozinho, como é que eu ia ganhar? Sozinho. Agora, vamos ver quanto tempo que deu aqui de vídeo. 12 minutos. Vamos mais uma partida. Bora. Tava tá, chato. Sozinho. Tava tá chato sozinho. Explica. Explica. Explica. Não. Ah, começou, Samuel. Bom, vamos só mais essa partida. E tomara que essa partida seja curta, porque a última foi muito longa. Triculante. Não, não era o Bolsonaro, não. Tô travando aqui. Ah, tô botando. tô travando, não sei porquê, mas isso. Explica. Explica. Meu Deus, galera. A pessoa não, nem sabe escrever. Ela, ela escreveu idiota, mas é I. I. Bom, galera, acho que eu já vou finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau.